Ouça, sai, pra mim, sai! Cuidado aí, Luan. Que que é isso, véi? Hã? mas como que é aqui? Como que o senhor fala? É... A noite... Tipo, é... Tem é nada. É raro ou você que tá chorando, escuta a voz? Não, ultimamente é... Ela tá se manifestando bastante. Bastante? bastante. Vamos, velha que chora. Chora de uma vez por todas. que isso? Júlio, vem lá. Que isso, que é louco? Toma ele lá dentro. Júlio. O que, é aquilo, irmão? O que, que é isso? Ai, credo. Meu Deus do céu, o que, que é isso? É você, velha? Meu Deus do céu, mano. Ai, ai. Ai, ai. Ô, Júlio, chamou meu nome. あとトファクス。 ก้านทูบนะครับ ที่เป็นฟองขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่าตกใจนะครับอย่าไปดราม่าอีกนะเฮียเฮ้ยเฮยเฮ้ยอะไรบินใส่อะไรต้องใส่ไหมวะ ไม่มี เห็นไหมกล้องเห็นไหมเมื่อกี้นี่กล้องเห็นไหมโอ้โหออกตรงนี้ออกจากตรงนี้ลป